Historicky prvním vítězem Lighthouse se stává Jenny! jsem furt jenes a furt jenes budu. Sledujte mě, jsem tu pro vás. <laughs> a jsem rád, že jste tady pro mě všichni. Děkuji moc, mějte se hezky.